zum Abschlussumzug um 19 Uhr morgen. Und dann machen wir sowas ähnliches doch mal. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, viel Spaß auch